Saya berminat nak belajar forex trading tapi sekarang ni saya belum ada modal lagi. Nantilah bila saya dah ada modal dalam 1000 dolar nanti barulah saya akan belajar tentang forex trading ni. Minum dulu. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat anda yang sedang menonton video ini. Kali ini saya nak share sedikit tentang topik kenapa anda perlu mula belajar first trading sekarang walaupun belum ada modal. Satu konsep yang kita kena faham apabila ingin mempelajari sesuatu adalah proses pembelajaran ada learning curve masing-masing. Konsep learning curve ini menyatakan bahawa sesuatu tugasan akan dapat dilakukan dengan lebih efisien sejajar dengan peningkatan pengalaman apabila mengerjakan sesuatu tugasan secara berulang-ulang. Pernahkah anda terfikir tempoh masa yang diperlukan untuk menjadi seorang doktor? lama kan tempohnya. Jadi jangan fikir kalau anda ada duit untuk bayar yuran pengajian untuk menjadi seorang doktor secara cash, esok dah terus pergi bedah sakit. Tak boleh macam tu. Begitulah lebih kurang dengan forex trading ni. Walaupun anda ada modal beribu-ribu ringgit, belum tentu lagi boleh terus jana profit sebagai seorang forex trader. Kalau belum mengenali forex, dengan lebih dekat lagi. Saya nak share pengalaman saya sendiri semasa mula-mula berkecimpung dalam bidang forex trading ni 8 tahun lepas. Saya pun tak berapa ingat apa nama broker yang saya gunakan masa tu tetapi tapi masa tu saya tak gunakan MetaTrader 4. Jadi pada masa tu selepas install trading platform, semangat untuk trade trail account memang berubah-ubah. Kebetulan pada minggu berikutnya saya berjaya untuk dapat satu job dan dapat payment yang agak besar. Saya pun apalagi saya depos bahagian dari duit tu lebih kurang dalam 600 US dollar untuk mula trade forex. Selesai je proses depo, bila saya buka chart, saya terus pasang entry walaupun masa tu tak ada setup. Lot size pun saya guna 6 dolar untuk satu pips. Gila kan? Yang lebih gila lagi pada masa tu boleh pula saya profit sebanyak 100 dolar selama 3 hari berturut-turut. Tetapi malangnya panas tidak sampai ke petang. Pada hari Jumaat minggu tu kebetulan ada NFP. Position saya pada masa tu sudah floating 200 dollar profit tetapi saya degil saya tak nak close position sebab tak sampai TP lagi saya set TP untuk dapat sekurang-kurangnya dalam 500 dollar jadi saya biarkan saja entry saya pada masa tu dan saya tak fikir pun untuk set stop loss ke break even price keesokan pagi bila saya bangun saya terkejut dan rasa nak pengsan sekejap sebab account tu dah MC. Selepas kejadian tu, saya terus uninstall trading platform dan hampir 2 tahun juga saya masuk gua tak nak terlibat langsung dengan forex. Masih baiklah, masa tu saya tak sempat nak beli 8 biji monitor dan graphic card sebab saya dah pasang angan-angan untuk jadi full time professional forex trader. Kalau tak, tak tahulah apa jadi dengan monitor-monitor tu. Jadi janganlah tunggu sampai ada modal barulah nak belajar macam mana untuk trade forex. Sebab kalau dah ada modal tapi tak ada ilmu, saya khawatir sekejap saja modal tu akan lebur nanti. Okey, berbalik kepada topik kita kali ini, saya berpendapat anda patut mula belajar bagaimana untuk trade forex walaupun bermasa sekarang ni belum ada modal yang besar untuk depo dan trade. Proses memahirkan diri dalam forex trading ni memakan masa yang agak lama bagi yang memiliki kerja tetap, saya carangkan mungkin boleh track forex secara part time dulu dan jangan tergesa-gesa untuk berhenti dan menjadi seorang full time forex trader. Fokus dulu untuk betul-betul consistent profit dan sediakan savings cukup untuk belanja sekurang-kurangnya setahun dahulu tanpa usik modal forex trading jika anda nak jadi full time forex trader. Satu lagi sebab yang penting untuk anda kena belajar sebesedikit tentang forex trading ni adalah untuk mengelakkan anda menjadi mangsa skim cepat kaya yang bertopengkan forex. Sudah banyak kes yang terjadi sebelum ini yang melibatkan ramai penjawat awam membuat pinjaman beratus ribu ringgit kerana dijanjikan pulangan lumayan oleh pengelola skim-skim cepat kaya yang kononnya adalah hasil dari forex trading sedangkan apa yang dipromosikan lebih kepada skim piramid. Jika anda sudah ada asas tentang fresh trading nanti, tidaklah semudah itu untuk anda ditipu dengan sewenang-wenangnya kerana anda tahu yang fresh trading bukanlah sejenis MLM yang memerlukan anda untuk cari orang untuk join network anda. Secara kesimpulannya, janganlah malu untuk belajar forex trading Walaupun anda belum ada modal yang besar untuk trade Kalau rasa trade demo tu tak shock Buka je account sen dan depo dolar dulu untuk dapatkan feel Bagaimana untuk trade real account Cuba untuk growkan dulu account sepuluh dolar dan belajar cara untuk kawal emosi semasa trading Set dalam minda untuk depo hanya sepuluh dolar sahaja sebulan untuk tujuan belajar Kalau account untuk MC sebelum sampai hujung bulan Stop dulu dan jangan kewangan depo lagi. Ulang proses ini sampai anda berjaya jumpa rentak anda sebagai seorang forex trader dan dapat gunakan akaun itu pada 100 Dan yang paling penting sekali, pastikan anda ada trade journal untuk catat setiap entry yang anda pasang. Catatkan sebab anda memasang entry dan apa yang terjadi sepanjang sesuatu trade tersebut sedang live. Contohnya, kalau entry yang anda pasang itu dah hampir hit SL, adakah anda akan anjak SL atau padam terus SL dengan harapan entry tersebut akan reverse semula mengikut entry yang anda pasang ataupun anda dapat kawal emosi dan biarkan saja entry tersebut hit SL. Kemudian catat hasil trade berkenaan. Adakah ianya mencapai take profit ataupun melanggar stop loss anda. Catatkan komen supaya di kemudian hari anda dapat mengenal pasti kelemahan dan kekuatan anda sebagai seorang trader. Benda ini mungkin nampak remeh tetapi jika setiap trade journal ini dapat improve sebanyak 1% daripada cara anda trade, ianya tetap satu improvement. Okeylah, sampai di sini dulu perkongsian saya untuk kali ini. Saya harap ianya bermanfaat dan dapat membantu anda untuk memulakan langkah anda sebagai seorang fresh trader. Semoga jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih dan Assalamualaikum.